La prensa y la sociedad entera el 17 de mayo quedó consternada cuando supo la noticia de una joven de 14 años que por una situación no aclarada y que realmente aquí no nos interesa aclararla, esta joven eh, eh, perdió sus dos brazos y está con vida, gracias a Dios, ya que otro joven haitiano le propinó 20 machetazos, dejándola muerta cerca de su casa en el río La Preñita de Pedro Bram. Las heridas fueron tan graves que uno de sus brazos fue desprendido al instante y el otro fue amputado en el hospital Darío Contreras, donde recibió las atenciones médicas. Una de las versiones que se teje tras esta dramática historia es que el haitiano conocido como Jeffrey, como pueden ver ustedes, esta es la única fotografía que existe y es la que estamos enseñando en este momento, estaba enamorado del adolescente, la amenazaba con darle golpes a ella y a su novio, que supuestamente le dio 20 dólares y esta no se lo devolvió y fue a buscar su dinero.